Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bilder-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke.